chima jụrụ ajụ ịgbanyelu m asidenti njecha wee nata share this video share the video share video, someone said no voice. I hope I am coming out clear, right? Share on video, Bikonu. A eh, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Depending on where you are joining me, asị m na ọ ga-adịla unu niile na mma. Unu ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwa bụ somebody si na mmanya nwere voice that they can't hear me. Can you guys hear me? Unu na n'ihe m na-ekwu. ụnụ na n'ihe nwa adachala ugo na-ekwu biko if you can hear me delu m yes na comment section before i proceed ọ bụrụ na tina ị na-anụ ihe nwaada achala ugo na-ekwu biko dee yes na comment section ka m fụ ya ozigbo can you guys hear me ụnụ na n'ihe ihe adachala ugo na-ekwu biko ọ bụrụ na ị na-anụ ihe m na-ekwu m yes na comment section ka anyị continue biko nu i can't even see comments again. can you hear me okay uh, ifeanyi si na you can hear me okay um, asị m ka ọmaka mere each and every one of you my people ọ uh, bụrụ na tata bizizi ị na-esonye na peji amụnwa ka a na-akpọ ugo achalugo achalugo na-enwere adịgboroja chacha ada maazị nnamdị kano ịghọtago aụbiko shiara m dis dịka ị na-esonye m achọrọ m ka ị tụsalụ m ozi a yes anyị abịakwa n'ọzọ um, isi eh, ihe a na-eme adịrọ izie. ihe a na-eme adroizi biko any negative comment you respond reply ya dị negative comment ka m blọkụọ ya because enwero m time for rubbish today if ha have any negative comment you reply the negative uh, eh, comments then i will block that person so my people all this while uh, nwada chaluga adoro strong i don't know why they are running after my life they want to end me eh, n'ike but uh, chinefe agaghị ekwe ghọtago aga <laughs> na-agba mgba mana ọ bụrụ na mgba fada jalu ga-ekpechigo go mbụ na m go i go nowhere eh, there is nothing your mother can do about it not even your father ịghọtago inem anyị ga-afụdat na ahụ kpechiri si ike nwee ihe na-eme ochie awali gota ịghọtago ehe so uh, that is it most of you now work on you can do what we are doing ịpụta na this eh, broadcast na-efesi camera most of you ga-do distracted even at times ihe ị chọrọ ikwu ma so when you see us doing this acknowledge us and always share our video because um, appreciate us maka na ọdụrọ izi so uh, once again i want to appreciate each and every one of you for joining me today uh, biko share around this video ọ na-afụ gị ihe na-emenụ a na-akọwa dat na eji ejefu onye ndu um, yesterday wee bụ dat na onye ndu na-ahụ adịrị a na-edile na-ezo ịma na one thing about nigeria bụ these people are lawless very very useless country when we are talking about nigeria nigeria means ihe ike ihe ike ihe ọjọọ ihe ọjọọ alụ alụ ihe ike ifuge wee wedata na arụọchi maazị nnamdị kanu tu eh, local park hospital ndị dss na gịnị na-eme ahụ adịrị these people should allow maazị nnamdị kanu to go ha jụrụ ajụ oke kịta anụnwa divert na our attention to nigerian election who cares who cares ọ bụrụ tata ka ị ịnụwalụ dat na naijiria elugo ọ bụrụ today today is not the first time iji anụ ya today abụrụ the as in the first day ị na-anụta dat na naijiria is a failed state so many of you na atụrụ anya igonu na ọkwa ụna anwa anụ oke na ụna afụge ụna afụge ebe naijiria dobere some of you today onwe bụ dat na akpọrọ maazị nnamdị Kano kpọjee na kwak hospital ndị dss eru ebe ahụ na-ezo wuru wuru ịmadatụ na eziokwu adị ekpuchi ya aka maazị nnamdị Kano bụ lit eniwe ọbụla maazị nnamdị Kano nọ ife na adụda place ha chedatị na ha ga-akọva nwunye ka ka awa legal teams hapụ ịmadatị na maazị nnamdị Kano na arụ ya to their park hospital emecha everything gbaa o wee bụdatị na ahụ adịrọ maazị nnamdị Kano emebe ihe niile amecha i want to tell you guys something ọkwa this nonsense these people na-eme ọkwa ihe a ha na-eme daazị ọkụ anwụkwana anwa ka ọma maazị nnamdị kanụ ịma na a na-ekwu ọ daasista anyị ọmụmụ eti mkpu ọ na-afụ gị rushing maazị nnamdị kanụ to eh, eh, dss local hospital meaning gini what is maazị nnamdị kanụ still doing in dss dungeon why are they still keeping maazị nnamdị kanụ oke ahụ adụrụ kịta nụnwa ọ eziokwu ọ bụrụzi asị bikos ịma na a na-ekwu okwu helt issues of maazi nnamdị kano a na-asị datị na asị na anyị na-afabricate lines datị na anyị na-eji nja everybody ka apụta gbawa mgba na ọgụ kwuwe okwu kịta na nwụrụ na afụ gị ewee rush onye ahụ dị onye ahụ dị aga rush ya to hospital ọkwanụ na afịa onye du heldi ọ bụrụ datị na atụ asị maka helt maazi nnamdị kano waya ejizi wee rush ya to hospital yesterday these are the things you need to come out and ask yourself question si kedu ihe this nigerian Government ji wee kipụta Maazin nnamdị kano why are they still keeping Maazin nnamdị kano Maazin nnamdị kano is he the problem of nigeria is Maazin nnamdị kano the reason why nigeria failed is Maazin nnamdị kano the reason why imposter buhari failed is Maazin nnamdị kano the reason why the men buhari died the answer is no why are they still keeping maazi nnamdi kanu maazi nnamdi kanu is not the problem of nigeria ọkwụna na afịa ihe a ga a ga-emegheligide oke nekwanụ vootu atụrụ atụsịa na vootu mee ihe niile suo stamp so many pipo je to vote all of them ji their result n'aka result of their polling unit mana a pụtara na na-akpọrọ unu result of 28 eh, of february in nigeria before bifo atụọ vootu na nigeria a na-ebu ụzọ kpọọ rizọtụ jide n'aka ijezie na pulin unit na-efulu nne gị na-efulu nna gị ifulucha onwe gị nata at later end they will come out and and give you the result of people they want to enter the result a na-akpọrọ today bụ result edere since 20th of eh, february ọ bụghị result of 25th of february o ọ bụrụ da vootu ịtụrụ on 25 ka a na-enye gị the result because ị na-anya efodat na ọ dị iche from the one iji na your phone unu niile gbakọta na awokọtacha your as in the point eh, your candidate score na that eh, polling unit ị ga-afụ dat na ọ dị iche n'ihe nigerian gọọmenti na-egosi unu na media eh, na news ị ga-afụ dat na ọ dị iche iji gosi gị dat na naijiria ga-agbaba n'ọhịa gbuo pụta n'ilo na-ajụ kedu onye na-egbu if na this message is for each and every one of you can believe na one nigeria guarantee ntị after this ị ga-enwe sense after this particular issue now this particular election most of you ga-turn back go back to your root maazị nnamdị kanụ na-ekwu ya mgbe ahụnụ na-agba ya mgba this man is an enemy he don't want us to get our freedom he don't want nigeria to be good again ka ọ dịghị ka Nigeria ọ ga-adị mma ebe ọ ga-abịa ịtụcha vote that akpọgharịa results. nwata ya uhopiri ngwa n'elu dino dino kasị gịnị o kwuru okwu ya esida nwụrụ ya azị lọkụọ ya ọp dino kwuru okwu yeside akpọnya yeside lọkụọ ya ọp gịnị ka ị nwere ikwu ha yesin yu kọmatọ midia bịa tie mkpu iticha mkpu na kpuru the only man na-enye nigerian gọọmenti tough time bụ maazị nnamdị kanụ mana ever since ejijide maazị nnamdị kanụ nọ na pụtara bịa kọndem muo ya imechie ọnụ ngwanụ ọkwa pete obi unu niile na asọpọtụ tude na ihe eme pete obi pete obi sef na azụ isi onwe azọ otu ihe si kwuru na adatina pete obi ihe naijiria agwụ gị akwụrụ na afụ gị kpatakpata indiana cot kedu onye ị na-agwa the same fulani ji da cot the same fulani ji ebe a akpọchi dino na the fulani dị in charge of ka ịfụdatị na ịtọla atọ na naijiria ịtọrọ atọ ụnụ tọrọ ụtọ daazụ ụnụ tọrọ atọ onwe ebe unu na-eje na a na-atụ vootu a na-eme elekshọn peter obi ka unu chọrọ a na fọs unu tinubu you want peter obi mana de abizi nigerian gọọmenti abizi forcing eh, tinubu on you a dead man walking tinubu nnenene that day on 25th of february i was looking at tinubu a na-asị anya bịa ka ọ tụọ vootu ọ bịakata ihu tọn o azụ onye na-amazi ihe onye na-anọrọzie ya ka naijiria na fọsụ gụ ka ije azị ka ị were as your president ifradat na fulani achọghị yo fulani achọghị ọganihu fulani ha achọghị yo azị ha achọghị ọganihu gị gụnwa bụ onye igbo na-ege m ntị it is high time you go back to your roots ife ihe unu na-emegheri ee eh, ị ga-eme protest iticha mkpu kpatakpata nigerian ya gba ahụ tọtọ a ga-agba ụnụ ji aja unu ga-ekwete ke ndị ị na-agwa ọkwa fulani ọ bụ na fulani ka ị na-agwa that they should issue ọ dịghị ka anya ọ na-agba fulani the old think that na fulani is a iche na ha amaghị ihe ha na-eme ịna eke bido tata tibe mkpụrụ echi ha nweghị anything fulani na-achọ imelugu the only person ga-esi evugo bụ maazị nna m dị kanụ ọnya ka eji buru ụzọ jide in advance ka ọ hapụ ikwu ka ọ hapụ ịghasara ha ọrụ ka ọ hapụ iji eziokwu na-elu ọha ha jide maazị nnamdị kanụ jidesie ya ike wee pụtazie kịta anụnwa were gụnwa na-agwọ gị abacha fulanis na agwụ na abacha na ịtụrụ a abịa na-enye gị rizọt b for what maka gịnị nwa a ga-eji nye gị rizọt na ịmara anyị rizọt edechagoro na sinson 28 onye jụọ anụ ndị fulani si ha what is keeping them from giving you your results abụrụ na ha amaghị ha na-eme ha why are they delaying ekwesịrị atụọ vote today tomorrow enye as in e, enye unu the result why are they hiding it from you because they have not landed they are looking for soft landing the truth is always bitter enwe m time ọnụ like ya bido from today n'ụlọ ọgụ it is none of my business ebe m kwụ na biafra biafra or death ife ihe unu na-eme ọ bụrụ anyị ga-esi efu gị support your people support your brother support maazị nnamdị kano ka e nweta biafra hapụnụ naijiria for ndị fulani leave nigeria alone for fulanis ha achọghị ọganihu ndị igbo fulani doesn't want you fulani don't want you the earlier you know that fulani hate you better for you but if ihe unu na-emegheri onwe ha ebe unu ji azụ eje nke a ọkwụ na afụkwana ya maazị nnamdị kanụ ọ na outside onwe ihe maazị nnamdị kanụ kwuru mana okwu niile maazị nnamdị kanụ na-ekwu for a very long time ọ ihe na-eme today ọkwa na-eme ọkwa iwelu gaa anya gụfịa mana apụta dasị ka maazị nnamdị kanụ ọkpọrọ eh, dad ọkpọrọ ụlọ asị ọchọọ ka ụnụ chịa fulani ọchọ ka onye igbo chia fulani ka onye igbo chịa ajụjụ ka m na-ajụ ụnụ na ya maazị nnamdị kanụ na-arịa ahụ ikwuteghi n'okwu ideteghi na yo wal ihe idu bizi eme bụ e, obi must take over ka ka ọ ga-esi e take over from where ha is obi going to take over are you going to drag all the whole fulani nọ n'ọchịchị ịdọchisia ha na na kpọla obi rigoro unu amabeghị ihe na-eme unu si let me tell you ihe unu na-ekwu okwu a e, protest bụ biko bikonu please my pipo ka dum important ndebe anyị ka dum mkpa ụnụ unu emekọtakwana ihe a jesuka ebe anyị ọkụ maọbụ bido wọ plis bikos maazị nnamdị ka na ọbụrụ tata ka o kwuwere okwu a ụnụ ebiliv ya gbọtụ today unu ebilivu gị maazị nnamdị ka na osinu na a time shall come when you will have access to your money again in nigerian bank today ọkwa na-eme apụta weru bren ụnụ nwa gari gịnị ka emela ụnụ gịnị ka emere ụnụ apụta mara ọma ego ka e wee mee unu omume nke mmegharị anya amala ụmasizi ego ena a na-agba um, eh, tinubu mgba ka tinubu hapụ iji ego wee gụkọta votas ka tinubu mee nke a mee nke ọzọ that same tinubu ka ha na fightri for today ego ahụ ha napụsịrị unu si unu unu ewidro na money that na agazie nwa access to your money ka ezi the meaning of that thing ifro that na ejigo eji bren unu nwụọ gari abịa ma ụnụ mee mmegharị anya ka unu hapụ iche that na a ga-eri gị eh, eh, eh, the election but today what is happening tata gịnị na-eme ka ezi the reason why eji deny ya gụ your money ọkwa ka e wee mee free and fair election today akpọghị jụọ gụ sị gụ this election is it free and fair gịnị ka ị ga-ekwu say my people na tabanu if nigeria it is not for your mother if nigeria is not for you na tabanu maazị nna ka anyị na-ekwu okwu a for a very long time unu kwechiri unu jụ na ọ gaghị ekwe omume na unu chọrọ ịchị peter obi apụtagonu peter obi how far how ọkwa gị ikpetego dat na ọ na-eme a na-agwa unu dat na fulani a chọrọ unu ịchọrọ ịnụ you don want to admit dat na fulani kpọ gị asị iche na mgbe maazị nnamdị kanụ na-asị dat na fulani heti ndị igbo the you think dat na maazị nnamdị kanụ was making up stories iche na maazị nnamdị kanụ na-emek up stories when he told you that fulani achọrọ ndị igbo iche datinye ịkara maazị nnamdị kanụ wee malụ ndị fulani bụ ọ na-afụ today o mee ụnụ n'anya look i'm not here to shout i'm not here to support anybody but i am here to support my own root which is biafra ọ bụrụ na abụ biafra ife ihe niile unu na-eme fa fa fa fa ife ihe unu na-eme unu jos na go nowhere if this thing unu na-eme today o nwere ebe unu ji azụ eje ịna-eke protect ya from now till forever comes o nweghị ebe unu ji azụ eje na naijiria it is better for you to turn back chọba biafra ee eh, unu sị na abụrụ na sị na-ekwe ka peter obichia chia ee eh, unu fight over for biafra o chiefo good morning chiefone ọkwa kịta abụrụ ụtụtụ mana mgbe maazị nnamdị kanụ na-ekwuye ị na-asị na biafra is a scam biafra is a scam na maazi nnamdi kanu is a criminal i hope that unu niile na-aklam for uh, one nigeria ama that na anya unu emepego by now ọkwa unu ekwetego ihe niile maazi nnamdi kanu na-ekwu ọba eziokwu ka ọba asị ọkwa na afụ gị enwero m taịm ọnụ na ya ka ngwa m unu enwero m taịm ọnụ ilaik dp bp hol ya ilaik chebe echiche ino consign me but anyị agwago ụfụfụ a ka onye nwe anyị ga-ama maazi nnamdi kano ha ji eji ha amụ ihe ha je ka ime jiri n'oge jide maazị nnamdị kanụ ụnụ na sọpọt ebe unu hopu obo egatị na abụrụ na peter obi banye oje rilizie maazị nnamdị kanụ today where is peter obi kedu ebe ị nọ tata kee peter obi where are you and where is peter obi onwebeghị ihe ụnụ fụrụ unu ji fulani egwu egwu unu you guys are joking with fulani <laughs> nekwanụ dị young man kwuru okwu yesterday dino kedu ebe ọ nọ tata ọ nọ n'ime na-eke unugo anyụchikọ ọnụ ya mechie ya ọnụ naijiria is the only country ebe ọ ga-abịa ikwu eziokwu anwụrụ gị kpọchie gị maazị nnamdị kanụ dị only maatụ na-espikili ndị igbo ejiji ekpuchie unu ekwu n'okwu sọsọ soludo bụ onye na-emegharị ahụ soludo bụ onye na-eme mago mago ka ọma ma ga ịmagonu ka ọ pụta mee pasmaga only soludo unu niile na-akpuo akọkata n'elu akọba na ana ọ a ka ị ga-eme gị ọụkwụ a ka ma ga-eji eji ugwu awụsa ị ga-ajụ onwe gị ihe a ka ọnụ ga na-eme every every four every eight eight years apụta akpa unu kwala onye do ha mma ngwakwa niile kwana ekiti steeti eh, resort you guys are not talking ekiti steeti resort ebupụtara unu kọmputa date na-egosi na on 20th of february ọ na-abịa ekwu okwu nke ahụ enwere m time ụnụ see i no get una time o it is better na i reject everything about nigeria gbuo you turn chọwa be nna gị ịbata n'ala igbo ọ ebe nza tụrụ akpị ọ dịka ebe agbala ọsọ ọ dịka ebe a na-eme ihe nwanụ ị chọbeghị iji legwu eze gị ọnụ you are supporting Peter Obi Peter Obi Peter Obi ngwanụ everybody apụtago massive everybody apụtago massive je toili Peter Obi gịnị na-eme today nothing di Peter Obi sef na-ezogharịkwu o ihe ọma ọ ga-eme vice anọrọ na-aba mba abatara na mba pawa kadu ndị fulani n'aka na dati na-aba mba it is meaningless na onwe ya madati na fulanis and mean nechi anya jagaban ga-abụ prezidenti unu oh. watch and ma ọ sọlụ gị ma nke a ka a ga-eji wee gwuo nụ na onweghị ihe ji unu kpọrọ Korban come back, uh, uh, uh, if you come down, then we will not elect you. Don't, uh, don't worry, don't worry, Jagaban. A na-akọwere ihe a na-enwe hope where there is no hope. na-hope where there is no hope. Ala umere. Nnukwute ala umere. Ọ na-abụ nnecha dị these people anya iwe a na-ewe m. Ọ na video m nenere today na peji Metisela nwanne Mekizedek. I saw a video ebe eh, ha na-enene the result of their unit ewe megide megide abụrụ dat na inec ji eme the result upload wee welu picture ya tinye ka amaghị m picture eledi etinyelu die instead of this youth to be angry to be mean instead of them to go and report instead of them to be anxious of that picture ha bido chịwa ọchị mụba ịma na everything na this country na awo comedy everything na this country na awo eh, eh, as in ịkachi cruise afọ ịmpọtantị kama ha ga-ewe iwe baa mba e ha eweli egwube nwanyị nwaanyị na agaghị akpọpụtara ụnụ yo uh, uh, ancestors ka ọ bịa chia gas uh, jagaban ebe ọ bụ na onwe iwu unu ji akpọrọ ihe you guys are not even serious ọ na-adụrọ dumin ọ bụrụ dat na ụnụ ma ihe unu na-eme mgbe ahụ emelụ ensas da ensas protest ka unu karị hijack right unu unu karị hijack biafra n'ike bọta unu mechara ọkụkụda asịrị dọ na akụkụda asịrị edat eh, na emelụ nke a eji gba nwanne m nnefe ee eh, acham acham mmadụ na-anwụ ebute indomi bunye unu unu chefuo about eh, referendum unu chefuo about protest eje wepụtasịara unu warehouse ebe edobesịrị indomi unu kụwa ha anada warehouse bukọta indomi n'ụmụ iji gosi na agụụ na-enye unu nsogbu ọ indomi bụ yo problem unu bute ha indomi na da protest da ens a protest of ensas onwezi onye na-ekwutezie n'okwu a na eriri ndomi kịta anyị ndomi unu bụkọtara agwụgo unu na-agba nịkanịka geenụ ntị ka m gwa m unu jagaban bụ onye ga-achịnụ fulani ise ekwechirigo ihe unu chọọ na-agba unu tọtọ a ga-agbakwa unu jaja ọ dị ka ị chọrọ ịdụ homeless kpefu protest anyị na ha eme ịnwa anwa sị na ibere emi protest na na na na biafra land na eme anya fulani ọkwụnụ mana ndị amị akpatasị na awa land na ha anabeghị ịnwa anwa mekpa mpi na-ene anya fulani ise ejetụ ibe nna gị ọkụ fulani ha ga-eje tụnye ebe nna gị ọkụ ndị onweghị onye ga-ekwu okwu nwe ihe ga-eme enwe m taa ihe ngwadobere ụnụ bụ biafra ọ biafra ụgba nwetara ogiri ilaiki anụlụ ilaikikwa anụ baba mba mee protest from now to eh, tomorrow onweghị anything fulani na-achọ ịgwa gị unu na-ekwu ndị na-ekwu ndị nke amelụ ndị nke amelụ nke ọzọ gee ntị mkpọtụ ka unu na-eme you guys are making noise the only person azi nwere ike ịgbalị ndị afim bụ maazị nnamdị kano onweghị any ọda pesin ifu ndị anyị na-ehope on enye ha ego na ha anakpuo ebe ịkpa nna they will run away ibu ma onwere one video mfụ asị dat na a ga-akansụl genedo amamihe ha akọrọ akọ cancel eh, visa gịnị of eh, inec chairman ọ dịkwa na plan run away from the country maybe he is planning to run away from the country ọ bịa kpọrọ ụlọ resort ọ gbahuo because some others na ọkpọ resort of self na him himself self he is not even safe ọ dịkwa save self that na a ga-esonyerie bọtụ unu nọla ebe a unu a na-eme mkpọtụ maazị nna m dị kanụ kwesịrị ịgbarịrị ndị a unu so na ndị lelu maazị nna m dị ụnụ nụcha ebe a na-akpa nkata ka emegide maazị nnamdị kanụ imechie ọnụ tude unu ebebego onweghị ihe m nwere ịgwa unu tude na abụ dat na jakabano ga-abụ prezidenti unu the earlier you know this better for you it doesn't matter how you see it ịma na eziokwu na-agba agba abụ dat na jakabano agaghị abụ prezidenti unu why are they doing all these things why are they wasting time from uploading the result announcing the winner why are they what are they hiding ị nweghị ike ịpụta jụọ ha si ha what are you people hiding ị nara na ị ga-eme protest chiefo good morning sas chiefone chiefone ime protest mana asị gị go back to your root ọ na-enweghị iwe si nigeria is not your property jenu dozie biafra land na anụ bụ ụnụ nọ ihe maazị nnamdị kanụ na-agwa ụnụ naijiria bụ a failed state naijiria tiri eti na ihe a na-eme today go to aso ka ịfụ dị idiot nọ ebe ahụ that vagabond under that mask onwekwudu say ojide ego ụmụ mmadụ sizie na-achọ onye agụụ ga-egbu ọ bụrụ m ka unu ga-afọ straight not me ọ bụrụ m ekwechiri ifu etele ụgbọ etele ogiri na biafra ka anyị ga-anwụ ifu dis biafra freedom ọ bụrụ na enwetaghị biafra kama e, ebe isi furu ya tọgbọrọ you guys are joking na unu just godiri na egwu egwu ma peter obi emerie announce winner or not biafra must come. that na ewere ọchịchị nye peter obi ọ bụrụ ga stop anyị from ime ihe anyị na-eme we must get biafra ma ọsọ gị ma ọsọ gị o so forget it ee eh, that na abụrụ na achọ ka ndị igbo chia ee eh, they should give them biafra mmọnwụ iche that na anyị na-ayọ unu biko the people think that we are begging you guys enwedu see if you are still believing on one nigeria you are fooling yourself because nigeria is not one abụ na nigeria bụ one de should announce peter obi as the winner if nigeria is one they should announce peter obi as winner unu aghọrịzila onwe unu ee eh, we must protest we must fight fight ya ebe fulani omere anaghị ihe bifor fulani ọpịawago gị azụ bifor o nwebeghị ihe unu fụrụ ịmara maazị nnamdị kanụ na-ekwu ife ilodas na maazị nnamdị kanụ na na-alike ọgụ ọ na alike wọ wọ wọ maazị nnamdị kanụ brought out eastern security network so many of you na-elewasị ọnụ so many of you as in ọnụ unu dị against that esn unu na-elewasị ọnụ tude gịnị na-eme fulani wakpo unu ị na-eche ee e, adachala ugo biko kamata na anansị fulani bịara be nna m bịasị ibe nna m ọkụ o nwebeghị ihe ifuru gịnị ka i kwuru mgbe agbapụtara esn what was your reaction when maazi nnamdị kanụ launch esn gịnị bụ reaction go na nne gị unu na alagha niile na amaghị ndị yi black and black hee ụnụ sị na eh, nnamdị kanụ na ojeghị egbu mmadụ n'obodo a hee aka m adịkwaghị ya nnamdị kanụ biko hapụ ndị naijirian gọọmenti ka ha rụọ ọrụ ha polisi na amị nọ ijekwa kpọpụtakwa ESN. biko na m onye agbakwana m egbe kịta olugo na omume ọkwa olu ole mgbe maazị nnamdị kanụ dubizi na-esikio our idubizi na-elewasị ile tata ose etiene fulani ga-emechi unu ihe unu ga-ekpete nwebeghị ihe unu fụrụ nke awa obere ị na-eme expect ka m pụta ebe a kịta nwa ka m drọpụzi ikwu okwu biafra ka m si unu yes we must protest our here one Nigeria chukwu kpọkwa agha ọkụ mụnwa ga-ekwuda mụnwa mụ nke afụgo onye 99 gịnị ka 100 fọziri m onweghị ihe ga-akọ m akọ na Nigeria I know everything about Nigeria go to radio Biafra and learn about Nigeria stop ana na onwe unu go to radio biafra ka ịma strategies of fulani maazị nnamdị ka na-ekwuge for a very long time ifu ihe a na-emetụta ọbụrụzi ihe ọfọ n'ebe anyị nọ bikos anyị anụghị na ntị werukwa anyị anyị na-afia today if you are surprised that na edinai repeat obi the winner ịma na ibidobe ịma that na ijos bụrụ lena you are just learning you are just hearing about fulani iche na any something good ga-adị from gaa pụta from nigeria who should i block who chukwu kpọọ nne gị ọgụ come on get out beach chineke kpọkwa gị ọkụ onye nzuzo ịma ihe ịma ihe onye eriri eri iji gwa nne gị dat na ha shem dey shem you ụmụ ụmụ okooko all these useless women na-amụ all these useless women na-atụrụ ime ha ji e, e, ahụ fulani atụba ha ime they will come and give birth to vagabonds abịa ebe a na-edistọb mmadụ so my people gịnị ka m na-agwa unu onwe ebe unu ji azụ eje everything ọ bụla ị kwesịrị ịma about fulani maazị nnamdị ka na-agwachago unu ahụ adịghị maazị nna kana onwe onye na-ekwute n'okwu ihe dị afta bụ election result they should tell us the winner agwaghị the winner gịnị ka ị ga-eme ọ bụrụ na agwa gị dị wina gịnị ka ị ga-eme maazị nnamdị na ahụ adịghị akọmatan kampen for the release of maazị nnamdị kano hapụnụ naijiria aka na peter obi win tudo onwe ihe ị ga-erite na jagaban na kpuru tumoro onweghị ihe ị ga-erite na na atịkụ na kpuru nwanne echi it is none of your business onweghị ihe ị ga-erite di ya na agbakwaghị ịtabakwa afụfụ eh, ijekwa bido ụwa n'isi ada is a girl obi is a boy so that is it onweghị ihe m nwere egwu ọnụ then ọzọ dịka nwanne a na-akọwa that na um, ọkwa efu in this life eh? <laughs> watch all the whole people na-akọ gị ọnụ ọ bụ that na ịbụ as in that na ịbụ somebody na-adị na-eme observe very well go back to all the whole people na-akparị gị ndị niile na-akọ gị ọnụ you will find out that na ịka most of them mma ị ga-achọpụta that na you are far far better than them ihe asịrị gị ọ bụrụ dat na ihe emerọ ọ bụrụ na ikuku ekuru anyị akaghị ifu ike ọkụkọ lukat ihe na-eme today mgbe ejidere maazị nnamdị kano anya unu niile ebe enyi unu some group of people pụta bido na-agba ipob leadership mgba na-akpọ anyị ndị nzama na-akpọ anyị recharge card media warrior na-asị that na anyị enweghị ọrụ that we should go and look for work not knowing that na most of them are jobless not knowing that na we are all better than them. na-enu simon na-anọ na social media from morning till night na ya na-eme expose na ya bụ maazị nnamdị kano spiritual son na ya bụ disciple maazị nnamdi kano na ebu nke nwa na ebu nke ọzọ o nweghị ihe disboy na-agbafọ ha onwe na ebu bụ dragon na ebu esn o wee bụrụ na disboy na simon ekpa na onwe ha ọrụ na finland finland as the whole ịmara na ọrụ juru ebe niile simon cannot even secure himself a single job not even a cleaning job simon enwere ọrụ o wee pụta na midia na-akpọ pipụl ụka ya mma people na-alụ ọrụ morning afternoon night pipo na-adụ busy i want to see all this member of autopilot i want to start seeing you guys comments i want to see your comments bring it on wee bụ na bunch of jobless idiots ka anyị na ha na ka anyị na ha na-ekwu okwu we never knew that na simon ekpa na onwere ọrụ that na onwere ọrụ na finland we never knew that na simon na-ekpa bụ a jobless man in finland in finland as a whole ụnụ mara na wene this guy ka esi dis this guy simon dupụrụ kedu afa this guy simon simon gwuru wayo simon sara na ya bụ immigration lawyer oh what is that guy's name ana chukwu okafọ yes ana chukwu okafọ simon gwurie wayo daa wee pụta na soshal midia wee gwa biafran dat na simon enwere ọrụ and na simon abụrụ lọya so many of you ebelivu ya anaghị chukwu okafọ said that na simon ekpa dat na ọ bụrụ lọya and that na onwe ha ọrụ today finland gọọmenti emego ya ha ekwugo dat na simon enwere ọrụ simon is not a lawyer simon just bụrụ boy boy ọjọso na-agbarụ pipụl bọị bọị na-agbagharị itinye ozojegote itinye ozojegote ihe ise ndị ya bụ oji mee nke oje ọdụ bizi na-agba ọsọ ahịa nzama simon na-agba nzama na finland nzama ka simon na-agba na finland onwe ha ọlụ o wee pụta na akpalị maazị chike dozie m na-akparị maazị chinasa nworu na-akparị nwaada achalugi ịmara na ahụ nwere ọlụ midia warriors of ipob nwere mmalụ simon dubisi pụta na-akpali anyị niile today anyị ikenelu ndị finland gọọmenti finish gọọmenti bupụtara simon they if ọ na simon abụ criminal why are they investigating simon why are they investigating simon if simon is not a criminal why ejizi wee bịa na-eme ya investigate ọ bụrụ na afụ gị see in this life never you brag abụrụ that na inweghị anything to offer go inside and admit that na inweghị anything to offer rather than coming out on social media to disgrace yourself unu ọfụgo ka spirit of biafra si wee disgrace simon spirit of biafra ebupụtago simon gbaa ya n'anwụ ụwa niile wee madat na simon a nobody ọnụ niile simon na-eto ọfafafafal ah, oke today na otikwa na anoda simon etikwa na anoda sit at home fake sit at home that na biafra agaghị abịazi in 50 eh, days eh, in 5 days nọzi eh, na march march 20 ọsịnọ march 9 na biafra ga-abịa na march 9 10 11 and 12 na mgbe biafra ga-eji <laughs> onweghị mmadụ na-agaghị afụrụ dis boy na biafra ga-abịazi na march 9 10 11 and 12 my people si ka m gwa m unu ọkwaefu e eh? onweghị anybody gbara biafra mgba na ana ị ịma na agwa simon mgbe asị ihe ị na-eme your downfall ga-ada egwu ọ na-agba nịkanịka anyị ama dat na onwe ha ọrụ evri moning simon nọ na vidio afternoon night morning afternoon night ejiri simon na-akparị dos edat na simon na-apụta everyday na-abịa enye biafrance hope dat na ndị eh, dos na o onye nke a na-afụ dat na onweghị ihe ha na-alụ dat na ha na-anọ indo evri time dat na dos bụ ndị nzama today we never knew dat nọ maka ọsọ ahịa dat na simon enweghị ọrụ ụbọchị sọrị ọ pụọ ụbọchị asọghị ọnọlụ na midia na-achọ onye ọ ga-egwu wayo anya amadị ọpụtazie kịta dị letet bụzi dat na biafra ga-abịa na 9 10 11 and 12 onye bụ dị letet ihe o ji wee jide ụmụ ikwurigba ụmụ ikwurigba na-efole na ihe o ji jide ha n'ọlụ na-abụ na biafra na-abịa in the as in after see gekwa ntị o ọ na-akọwa dat na this 5 days a kịta a ga-erestọ biafra dat na nke ahụ bụzi scam na the main day a ga-ewestọ biafra bụ na ọ bụrụ na erestọ ya na 9 na a ga restọ ya na march 10 maọbụ restọ ya na march 11 ọ datị na ọ gaghị akwazi akwa march 12 na ya bụ the final day ọ ihe samon kwu nwanne ụnyaahụ so m wee na-ajụzi unu my people ọ dịghị ka onye na-eme nzuzu a ọ dịghị ka o nwere anything to offer ọ dịghị ka disi dị ọtụ na-alagharị ọnụ ọ dịgo ka data idiot kwenwere anything to ofa si ee eh, a na-abịa ihe na-eme mmadụ chọọ ịdawa ukwu ọ naghị amazi ihe ọ na-eme eme ọkwa na afụ na otu samon si ebupụta onwe o doo n'ụlọ anya datị na agwago ndị ọtọ pilot datị na onweghị anything like biafra onye ọbụla jee zuo ike go to their various eh, pages ka ịfụ ihe ha na-emezi die ha na-emezi ọkụ udova ọkụ udova no more wọtọwọtọ is the code there is nothing like wọtọwọtọ is the code again ihe m chọrọ ịgwọ ọnọ bụ please maazị nnamdị kano must be a free person i'm not here to talk about vagabonds enwe m that time onye ọbụla na-enwere anytin to offer ya na nwaada achala ugo ejiri akụkọ ebe ịfụ ma anyị ma ihe we are well to do ipob eh, media warriors we are formidable dos are wise they are very very wise ọ bụrụ ịpụta na soshal midia bịa na-eti mkpu na-eme mkpọtọ bụrụ ya bụ that na edo wise just like simon everyday ọ nọ na social media morning afternoon night ọ nọ na media na blackmail innocent people na blackmail people ka ya mma na blackmail people na-eweta ego na this struggle anyị amara na ihe o ji eti fundraising every week bụ because of that na onwe ha ọrụ and the bills must be paid simon enwere ọrụ and ọ ga na-akwụ bills unu ahụ mkpọmkpọ da room o bi n'ime daa one room simon bi n'ime simon kwesịrị ị na-akwụ ụgwọ mkpọmkpọ moto a ọ na-anya o kwesịrị ị na-ada azị ị na-eme ihe dị na ya anyị amaghị that nọ ya mere every week fundraising simon adụcha so serious because of that fundraising ka o ji wee separate ya onwe from nelly because ọ dị ka ọ na-aba atụta ego ya na nelly na-eke ya eke and ebe a na-eke eke anaghị ezulie onyecha anya chọcha ihe ọ ga-eje ya blackmail nelly ofro obulu ọtọ nelly sendiri ha ji wee mee lọv obupụta dị ọtọ simon bulu ọtọ neli sendiri ya wit full chest ya gụpụtara ụwa niile ka ya na neli wee depart ya ka o wee na-eme fundraising na-eri ego sọsọ ya on this note ọ bụrụ na ịma asụ sụọ n'ikwe ọ bụkwa ndat na ịma ha asụ kaba ahụ sujisia mkpụrụ ọkpa gị nwada jaluga agwago gị ọ bụrụ dat na ị ka na ebilivu on simon just like otu a this our some of our brothers si ebilive na one nigeria ọ bụrụ dat na ị ka nọ na such eh, na that category ji nwayọọ nwere ile eze gị ọnụ wake up tete from ụla binite mara that na nothing like one nigeria o ihe ga-eme n'ụwa ka nigeria dị mma ọzọ nigeria etigo bụ otigo not even peter obi peter obi can not perform miracle na nigeria not even peter obi if peter obi eh, if peter obi eventually enter that seat they will frustrate peter obi i ga frustrate peter obi to the core onweghị ihe peter obi ma ọ ga-eme na naijiria naijiria agago beyond repair just like this simon ekperimana ụna afụgo ihe o dere the de day ee eh, adụka eh, anabago ego tinubu jagaba na anabago simon ego akwụlịa ebe ọ bụ dat na stop nwuhe election na south east na peter obi is leading ee eh, for that reason ya nyekwazie ha ego ha simon gbaghalịgba gbapụta ozigbo bịa ma onwe expose ee ka ka ọ Eh, eh, ebe people sit at home ka ezi ka peter obi si dey win zi na biafra land and simon ma very well that guy is a blackmailer simon ma very well that na election hold very well smoothly na biafra land mana ọ pụta ọ na blackmail ọ na-ahịarị ihere that na for his mind otu ahụ ka sit at home na-adị ọ bụrụ na dos tinyere no movement uh, uh, as in on that day of election you can never see one single soul na biafra land ha ma ihe anyị pụrụ ime they know what dos ipob pụrụ ime ọ bụghị mkpọtụ a simon na-emegharị simon etetigo his popularity for the fourth time now and ọ dajiri ukwu sit at home sit at home enechara ya anya even i called my mother say amomi uh, uh, are you uh, are you guys not sitting at home ọsịkịtị kọkpọ ukwu onye na-eti da chineke kpọkwa the person ọkụ se sitatom bụ onye nde na onye ọbụla nọ n'ilo na onye ọbụla pụrụ onwe nati na ndị jere ịtụ vootu eje na ịtụ vootu ha hey i was shocked akpata oyi na awụ m si amomis na gịnị na-eme na onye ọbụla mfat obido memelu m vidio she went out to, to, as in to do video bido na-egosigasị m everywhere mụ na ya na ọnwa dị anywhere ọbụla siti na tom na onye ọbụla apụchago be onye ọbụla nọ na pulin unit ndị nke kwerekwara na ịtụ vootu na everybody nọ na dia polling unit na-atụ vote simon pụta na social midia na-emere ụmụ nwata nwata nwata nwata nwata nwata is the code ee eh, no sita ee eh, sita tomas ndị nzuzu chineke kpọrọ ọkụ onye na-elijube ha afọ instead of this idiot to for work na finland chọọ as in ọrụ na-alụ duru onwe responsible simon bido unu mgbe ahụ a na-arụ ọrụ na data ma ọ na-eme that his fake expose during that time maazị nnamdị nọ na side unu fụrụ how dedicated simon na-adị ọ pụta in na omee vidio na kpuo ịfụkwa eh, anya again bụkwa the following day ife atọ dat na ọ ga-apụta that following day but since eji wee jide maazị nnamdị kanụ simon luzuru ọrụ ya hope onye ego ndị politicians na-eme enye simon bido even now ọ bụ kịta na mmadụ if if you go to his um, uh, page na you ga-afụ that na simon nọ that place na-eme video na simon is jobless onwezi ihe ọ na-alụ na finland ọ dụzi jobless onwe that is o ji wee pụta dubod na distract anyị inebe simon anya ifuo simon is full of bad luck everything about simon bụ bad luck na enyi ya i want to make this uh, announcement please dat na anyị kwekọrịtara dat na anyị ga na monitor simon bomba to bomba geenụ ntị anyị mara na finish government is on his neck now but we must continue to monitor him simon's new page na simon na create go another new page and afọ ọba that page bụ don red <laughs> simon simon mara na don red for his side the new name of his page na is idon red so biko onye one ka ọlụ nwanne monitoba that page any videos of simon nọ na that page make sure that you save it ihe ọbụla ọ na-epost na that page save it both na youtube o both na facebook o idon red na abụ his new ịma ordinary go his name simon ekwa ọ mara that na that name is a scam as in na that name bụ bad luck ordinary igwe his new name na abụ idon red you don read zi na ka ọ na-aza so take note always mon asị ngụ follow bie just now monitor always dey uh, monitor him anything ọbụla ọ drop di ya kpam ibuo ya ka ọ ga-abịa echi ọchị ịgọ agọ ka anyị nwụchikọ ya ọkwa unu foto anyị si wee sendigasị messages to email of finish government ọkwa unu foto ya otu a ka ọ ga-adịkwa the day ha ga-anakwa anya for another um, another proof we are going to send it to them. ọkwa ifuge so on this note my people biko we must continue to monitor simon ka simon kwete that na ọ na-eme e don read for his own side and it must continue to read until na maazi nnamdị ka na-apụta aka ewee kpalụ simon ifu simon simon daz oye oh eje nga ifu some of you na reply my ibe na ebe mbe kọment reply ya ka ị na-draw attention nwa ada achalugo i will never i made up my mind this, this year that na i will not be responding to ihe anụnwa comments again if i comment and you, re, eh, you reply under my comment i am going to ignore you except my fellow uh, biafrans people mụ na ha na-achụkọ ofu ife onye nde ihe onye ahụ reply ya under my comment i respond back but for the infiltrators you are wasting ọhụrụ ka ị na-aṅa n'ọkụ nwada chalugo don have your time so that is it um, the truth of the whole matter is that uh, simon is a criminal simon 18 criminal charges is waiting for simon ekwa by police finland really olulu 18 echere m ma ha osi 7 or 18 18 criminal charges hey ofu onye this guy agagonu na so kezi ihe his followers na-agbaru nịkanịka na na-eme wọtọwọtọ anyway sha my people on this note i'm waiting for my doctor to come i am not strong i need to complete my injection today and tomorrow so on this note maka merely each and every one of you my doctor is already here so ka general injection maka na ihe a na-eme adroizi um, ọ bụrụ na ishabe vidio a share this video ọ bụrụ na tina peter obi ewinro jide obi gị aka go back to your root. ọ ihe maazị nnamdị Kano na-preach every night and day mana ọ sịkwanụ that na ị gaghị go back to your root, that you will continue to sit one place and wait for nigerian government fulani to, to perform miracle on your own side ịmara that na ị na-edistọb onwe gị biafra is the only solution ma etela ụgba ma etela ogiri biafra is the only way biafra is the way the truth and the life ọ bụrụ na ị marọ maria today naijiria elu naijiria na onweghị anything like free and fair election na na naijiria mara amadat na ịtụcha vootu ị na-atụ ịnakpụ obe gị nigerian fulani fulani government will bring out the person that they that is why it is called selection not election it is called selection they will select who they want and throw others away so ị na-ekweta that na a ga-eme free and fair go back there and fight after fighting a ga-akwụwa gị isi and ị ga-eti anya m anya m wee nata and ịnata onwe onye na-atụpụrụ gị ọnụ maazị nnamdị ka na-agwago na-agwa ọ bụ dat na ị nụrụ ebe okwu go back to radio biafra you will hear it on this note ka ọmaka mel each and every one of you nwa ka a na-akpọ nwa achalugo achalugo na-enwere adịgboroja chacha ada maazị nnamdị kano ngwanụ ka emesịa n'oke aka nsi ekwueme 18 case 18 case from police finland really karago thank you so much for joining me today okwu god said i see you thank you so much for joining me ekwueme eche na the case bụ eche na the case that na asị nọs 7 nya olulu 18 nya in 18 nke ihe anụnwado simon wee pụta na facebook ka na-eme ee eh, these people don't know how prepared we are ah. <laughs> am laughing in advance ọ ga-abụ osu ka mmadụ hapụ isi dat na-ekwuru ekwu ka emesịanụ biko na my people am tired let me go and take my injection